Milí priatelia Slovenskej filharmónie, v mene komorného orchestra ZOE vás chcem srdečne pozvať na koncert do malej sály v Slovenskej filharmónii 15. marca o 18. hodine. Spolu s orchestrom sa predstaví aj vynikajúci slovenský huslista Milan Paľa. Na koncerte si budete môcť vypočuť v prvej polovici skladby od Mendelsona, a to jeho symfóniu D-dur a následne jeho menej známy koncert démol v interpretácii Milana Paľu. Obe tieto skladby napísal mladý Mendelssohn ako 14-ročný. V druhej polovici si budete môcť vypočuť skladbu od Jozefa Suka a jeho svatováclavský chorál a ako poslednú skladbu si budete môcť vypočuť Zjasnená noc od Arnolda Schoenberga pre, v úprave pre komorný orchester. Takže v skratke Komorný orchester Zoe, Milan Paľa, 15. marec, 18. hodina, Malá sála Slovenskej filharmonie.